waliwo nze lenalabye bavudde ku kamwana ne bagenda kamu kinaana nze bagambye obukadde buna mwana wa second school senior one obukadde buna international school nga eyaffe eya because hmm. limiteriyo hmm. nze fe tuyiza systems analysis singa nakkiriza banjoge nga nkolera wansi wa omuko hmm. singa ndi mugagga mm. nebakuwayo era kebakuwayo awo batupima dda ngabakuwera mukujoga eh, bwebaleeta national task force nokukolera wansi we you must either be a hunting dog or a slave omwana aluga nti maana toliba nabakolera emyaka kumi nena tolina kyonimba omusajja gwokoledde emyaka kumi nena takulimba i know how the operate nti they have an, they reach a level nti nze nkuba obutabo bwange mbubaguze mbabanja million lusanvu i don't quite these people when you are working with nm is not upc bayina obujozi mu mitwe obujo bwa abantu ti nze nina okubeera wansiibwe mbeere mupakasiwe do you know ti they reach a level mm. nebagenda basasula sente mu tv obawowona gogenda obogerera ngaembwa omwana aluga nti mani I was with them for 14 years. That's why for me, when you come to me, can I take it to the president? I slap you. I was with the Museveni for 14 years. What he did not give for me, he will never give it to me. Got it. I blundered, I blundered. It's not recoverable. What I've lost in eight years is not recoverable. It's not recoverable. It's not recoverable. It's not recoverable. kakati kyenkubuuza omaze n'omusajja emyaka kumi n'ena hmm. talina kyakuwadde kati mukulamire ki ekirala kanaesupnaked kati aha kati abenali mubakulamire ki bansasudde kokyanyabo bamwana wange oba omukulu tamanyi konkanyuka kasasi no takimanyi ti hmm. baagala tokontomi kontekomondo oyo ngaolukosi no amwemandwa nobere what prevents Museven from giving me money? Nazireta, Nazwa Vano, Bazquate, Dangoling, Omukagam, but ah, we are not dangling. It is dangling. Katumutagi, it is Senator Mumuswale. Ah, ah, Obama Seven Yarias in bad day. Watch Omukobi as in America, Nazamujako, Susufunang. Whenever I'm. Wakam yogenda mu meetinga kwa. I'm going to control. I'm going to meetinga. Wakam yogenda mu meetinga president. Me. Eh. to get what? Kali? Eh, yes. I was with him for eh, wrong to be with you. Jangwe wangu yugiri. Ensonga yaba? Baya kato kuwaba kusasira wa. Hmm. Baya kato kuwaba wa. Nisi nina kuwera wonga mbo ugerira. Nga bajoga. Bajoga wano. I know. I'm a mature man 60 years. Ne zoya gala nyingi. Tewari chibakenda kumpa. Zoya gala nyingi. Nyingi si. Mbabanja sende zangi. Eh. nazi kwata omuko nakwata nakwata izalo kanti iwalo kanti wavogo iweberalo kanti ma kakuba katambi aralo kanti if cannot give him money if cannot woli shi yali get money if you have money you get money my children will get money nete muja kunjokako tamuli njokako tamuja sija kuniringa eh, on everybody kati for me i invested mbantu i help them don't listen to Museveni. Nti Museveni gwe musanyusa. Go and be vaccinated. Tukole tujo ku nsonga ya school fees na masomero. Ezo ne motoka eza funo zaabwe. Uh, omuntu abadde bamuzikira obukadde bumeka. Busatu. Nge motoka zaabaki. A e, fool came to me. Mbwe fere, nina motoka kamonye kome, njagano zepangi tazizikeza. Nilinchi sena, nilinchi iridasi. yes. tezango zikwate emisango njagala okuzanga kubanga gwe nze sisobola white yeve kati mbogera baba heresi bagambye akalango kuti tugenda kasasula oli mu suuti emu nakati ndi ku suuti emu <laughs> i sent an agreement with them have they paid me money abatakola bebawa nogenda bateeke mu lugo sijja emandwa tejogebwa oba olyani oba olyani nemange yinyini nekitange tebanjogako bali bumanyi nti amwe mandu teri agenda kundaba uwe kumufukamirira mbakolera but you don't pay me nepulogulamu nzensasulira naze dduka nadduka nesente olinjogako gwe ejakuba otambuleko nomukagali kabalemu ah, ani ali emabega wa okwongeza ebisale byamasomero ngambyetebongeza hmm. government once you have privatization mm. government loses control n'amasomero gaabwe ekigambo ky'omukulu kiddibwako tekisoboka anyumyamu bunyumya museveni anyumya bunyumya werisidero eh, e, yes bikolera mu mateeka mateeka ge gakola naye ngaate gati okugema kate kwabuwaze ngaate waliate kugambye yayogedde ekigambo kimu police to enforce eh. police to enforce kati eno omuntu wabulijjo agenda kola ne police eri ku center ne police ejja kutoka ekiseera waliwo ekiseera kapa nezikolagana nemmese mwera ku mulabba nze mbeere wansi poliisi eyagala nnyo emmotoka etise nga tebayina obanga bayina this you people does a policeman who wants to take his children back to school mm. and his only source of income mm. is bribery era museveni bwe yaganye ababoda mm. basanyuse museveni bwe yaganye otulokapu Tumwebaze was supposed to be in Hague by the third. Nirwindi. Baba de walinje agane because they have been testifying on Zoom. Eh. Kakati umupolisi, ye ya sanyuse. Timusabeni alagidi. Kati ye emoto kazijia kuyita wo. Eh, sinalaba yo yange nkubi desibu zili kubi. emotoka kumi mm. sinalaba yekubya esimu tebaziganya okukola ezo zikwatibwako ah, ebazikwata ah, ah. kitegeeza kintu kidogo kitegeeza kintu kidogo yakoze olwaleero this what am telling you mm. the policemen should not accept why because the fefenyini is not museveni omukulembeze yekeyakava covid yaliani mshuguli Magufuli, Magufuli. Mm. and I doubt whether Magufuli died Magufuli was a populist who wanted to change the constitution yaba Tanzania wakuta Kennedy mamuta Kennedy yali very popular na agende barini na haba gama nti Germany yali divided na akunganya haba nti mtuwaru kumineta last Soviet combat helicopters were hovering on their side naga mbalagire mukikube tukikube kennedy bweyaddeyo waabwe bamutta nti ono agenda kuleeta sad wadwo weyali kavaling bamukubali bamutta omuzadde akola atya ono mbabaali hmm. bwebategeera nti the powerful man ne masaka bamukuba tayina biwandiiko pulezidenti ababuuza naye mmwe omuntu wa tibu yamwakwata aty omupiira muntabwe yagola nemubuulya lefiri bamukuba sempi ja atole wamukuba mukuba okuba sempi ja ye wamizinga bamukuba mbwabye simanyi abye obuyana mukuba ne bamukomyawo muwala we nakwezo yabafeze bayinayo tv nebagenda balya sente yes lida mbira ino i cannot fit in denali mu structure siri muferi i cannot bulaka biri musepe i'm a gentleman i know where i'm going how a destination balye sente zawe but nobody should expect Mirun to have an appointment. Ntinza Jewa, can I take the Kupedondo? To take me to the president, I was with him for 14 years. Kakati nkugamba, chest up na sasif na yo. Tere ya kunji okako. Tere ya kunji okako. Tere mtu ya kunji okako. Using dangling in man. Mwazi jewa. Maja mwinachi. Tulifune indala. Kakati, na yunga simunjo zeko. Kakati nkugamba. Mm. Tiwa, unless there is a law, that one can use what chief hour abakulu b'amasomero mm. bewola sente mu bank mm, mm, with high interest rate rate at high interest rate has the government moved in to safeguard these schools mm-hmm. yes balajanyeba era onunakwata sente zebatujeko mhm. nebateka ku akaunti yesomero mhm. nga banki banki ya koloni yayo abana bajja kuddu babajja kwedima nga tebali ya mmere has the government move dini Mm -hmm. We have allocated the money to UDP. UDP for what? Is it This would be a stimuli. Abana Babu Tibali one. Abana Babu Vadim International Schools. wanted you you did business kyenkubuuza mm. wali owuliddeko ebigezo by'abaana nga bifulumye omwana wa minisita yasinze where are their children are they stupid are they nuts are they idiots they are not here they are abroad after messing up with their education they took their children away Whatever the walerabeko minisita know, omwana asinze mu unebu mm-hmm. tebaliiwo wano kakati unless we are serious the government should put in money zeyagala eziteekayo emyonga emyoga simanyi paalisirevo nebazimubbako instead of putting money in paalisirevo why don't you give this money to schools to guarantee hmm. naye sente zetutaddeyo zonna bagenda kuzibba amasomero bagenda abaana babaliiseki balina okusasula ebbanja lyabanka sente zigenda okusooka hmm. okutuuka muki mu masomero akawunti bagenda zibbaku banka zigenda zitwala abaana babule kye bali we are going to pay more money amasomero gavudde gongera the yes would obey mm. yes because museveni yanyumyamu bunyumya bayero buli ngero supply kamba buli naye maswala omuntu na basente eza tv eza radio za museveni abaipisi baba kakumbi kaabwe baba ku jola yaabwe babba ku gaali zaabwe bayisikolo za museveni ziriwa kiro bayisikolo zezaliwo nga nabayekera webali bano batebatiriyo oluba nebaduka nebajoga ensi yonna nebaduka kaatetimiteriyo nti fe bwetwali ku mulembe gwobot all secondary schools had a tata given to them by government hmm. everyone used there school used to go to the minister of education nebajjayo bwenyanja nebajjayo hmm. yero maize nebajjayo hmm. beef bajjawo omuceere and obata was collecting revenue from a quarter of the country where is this money that you are collecting refugees and sent kyobulaba nkuganda ne opposition teriiwo nobody can talk about the organic case twasigaliriza omusiko ogu mm. uganda mulimu omusiko omu sheke museveni abadde bagenda omusikira baalidde embizi <laughs> omwana atanalya kumbiza ali omu atitugenda mukuma tajjagira fe bamaseke fe bamaseke tetuja kukiza mwana ono kulya mbizi tifiire yadde mukodomi omuliraana yali embize yamuli wambivi tetuyinza kukiza muli wambivi omuli wembivi okulinana mukodomi we nga atalya mbivi mbivi boba alidde mbivi mutani wakojiji yalidde mbivi embivi bonna bali bembizi abali bembizi tebajja kulinana mwana atali ambizi <laughs> embizi radio f ogamba otya owekitiibwa ndi bulungisa omugamba mutya ono bakikakasa pulezidenti watuli bomukulaa bakikakasa yogerako nomukukunaba omukukuna bumuwulidde hmm. awanda se bulijjo tubagamba eno gavumenti zenye mukalungi wadde ndowooza omuwulire omusajja wagiwandulira omuliro kakati awo nno alina kukwegattako wegatti okulaba katunule nga mumbeera yonna nga azze muno kubanga ewali obulamwa ensonga nyo tegeeza nti naddala ezaabaana okudda masomero hmm. nina ekintu kinawulidde era kinatidde neŋamba eh, tugenda kwonoona abaana bae nga gavumenti yegamba nti abaana bano abafunye embuto bagenda kuddayo mu kuki okusomero basome ate nabaana abazadde nawe benyini nyinyi abateerawo baby shower bakoleki bayonsa obonno bujonzi mukulutamale kubanga olwaleero bwoba olina omwana watafunanga lubuto atazaalangako agenda asome n'oli omwana yuno eyafunye embuto eyazadde ekyo kikyamu mugenda okukonza abaana baffe reno gavumenti yo gyowagira mukulutamale mutufu mwandibadde mwesookinga ola nako nyenatambuddeko ah, mu malukolongo muno nga ndaba ebisale by'amasomero babirinyisiza nnyo nkubiriza nti tubadde mu covid-19 awo nno mukulu tamale ne modrata wenebaliza omukulu eh, charles mwami charles oyo balunabba ali wano saidi zebujuku alina esolo bayita st charles senior secondary school yasazeewo n'agamba nti ah, mu mbeera yonna abantu mu biiti akasente kemulina leeta aka kekibanja mpola mpola abaana basome tugambire ku masomero gano agaduumudde school fees omwana buli abadde asasula emitwalo nga nkaaga kati mu mugamba lete mitu milioni emu mitwala abiri kati kiba kitegeeza nti bakubisizaamu kali akabanga konna ke badde basomesa balinga nga abatweyowulira muso gavumenti eveeyo ku kuteekateeka amasomero gano okulaba nga fenna tutambula bulungi sebonze bakikakase ndi muluba kasaosaloziyas yankiikirira nti they are talking as if every pregnant, pregnant girl every student one is pregnant which is not true. Two, eh, two, are we mm. seeing pregnant girls for the first time? abaana bafunye embuto tebaddeyo nebasoma go to their babies kati bagala kubba museveni mbu abaana baterewo amata <laughs> nga baana ba palamenti bwe bazimbye bataddemu baana babwe wabbalererako gim not offices <laughs> kati bano bwe babiyimbirira abaana baffe mbu babawe sente abawala abafunye embuto haweruyonno abaana bafunye embuto abanajja nazo abo balala abazaala banajja nabo bagenda balekera banyaabwe when you hear these people talking rubbish they are not talking rubbish but this is one way of soliciting money from government what is the use of oba abaana benyini babadde basoma nga tewali kyamisana entaza bagenda nayo bagenda necupa yamata do you believe waliwo omwana agenda okutwala omwana we kusomero akabe bamufulumye nze okumanya nayina fujjo kusomero natwalanga omwana wa muganda ange omuto nga nkabiridde nemutwala musomero erubaga mukibiina natulamu i was very stable but do you believe mm. there is a student will be accompanied by her baby ah, bajja kusigala waka mm. all this is exaggerated babekomo 7 cent mm. kakati sebo okiriza abaana abawala bagende n'abaana baabwe twagala sente z'amata eno gavumenti nkapa omuganda bwe yalaba kapa naga nti nkapa buli kamu konna bebakolyo basuula wansi enyama enkoko negwa wansi era bebagiyoolayo ne kapa nezibalumaemala bano basuulaki oba naffe aba bakoledde manga asuula akaaba wabakimamuki bali bamenya amagulu nebaka nina kugenda womuko yes you not get money uh, did, we, are you the only source of money in this country when i hear him eh, mbonjoge mulinzi gwe nabadde entegeso ojoza amaka gaffe oyo ŋŋende naawe nga bangonde mwetike <laughs> mulazonja mwetikeninogenda ewowe ajoga asinika enzinyo what what did you have you're I'm, getting money privileged with you married the, the, the daughter of the president i can also marry the daughter of the next president ninga chonjoze lekera kunjoka mulenzi gwe byakulio yogera ngenda bikuba buli wantu one bana faba i'm dangling money but he made a mistake esodukamu nyiro benyo ndogwene kut bama nyogona nenga kujamu pata <laughs> mukunjoka mulenzi gwe don't talk about me mbe bisha man mbe nyinza okujja gwe nengenda naawe banafe aba adesa manye abazungu bakezi buli kintu twakisoma how to analyze elders speech engeri gyokwetegerezaamu n'otematema ntunuulira kwanze katonda yanyamba nasoma logic nasoma mass communication nasoma political science nasoma propaganda mbadde nina kisembayo propagandaebisigadde <laughs> nabyesomesa nzekka yes i buy books abapdmysel ah. abazadde bagenda ne bajja ewange ne bagamba hmm. njagala omwana nga abeere ngaggwe abeere ngaggwe tukisobola nze nasoma menu ya muwoteri anamubere obuzavant hmm. kakati mu byofesi batugamba if you want to solve a problem create a contradiction bwoba oyagala okumalawo ekizibu teekawo ekikontana nekyo nekyo nti ab'emmamba hmm. babagoba mu buganda nga baagala okuwamba obwakabaka ne babagoba mu buganda omukulu w'ekika ky'emmamba bamwita gabunga hmm. gabunga tigali eyo gabunga baali bategeeza bwe batuukayo hmm. they are moving in the wilderness. Gabunga. Katibubatu Kayo Nibagamba. If we don't marry ourselves, as the Chiganda tradition is, we shall be what birth. Eh, but it was singing and I got it in to feka. We were say. That's why in Buganda, the, the Langa fish clan marry themselves. Abemamba, be was. They are called Eh, eh, by chasing them away from Uganda, a, a contradiction was created and they had to provide an answer. Otherwise, we should say, Wasa, hey, eh, Muchikoreko, Anti Limanian as a Muchikoreko, Bilia Bizarra Bino Wongo, Bangan de Chikora Konga Bizarra, Kakati Uruka, Yakako, and Smanyani. and it's my a contradiction ah, okusolovinga ekizibu ekyaliwo hmm. ne tufuna anothe issue in buganda ab'ekika ky'obutiko jajja bwe yafa after four days ekabuliye nejjako obutiko edebate insuld within ab'obutiko do we eat obutiko lwaki tebamuziika bamuziika Eee. Kabuli ye nemerako obutiko. Aha. Ne babuuza. Mm. Chichi. Abamu ne baga atugabudde. Abala ne baga tuba tulidde mufu. <laughs> A contradiction. to solve the, a problem. The, the mushroom group divided itself into two. Those who say our grandfather, our Kirani leader, mm. even in the grave atubabuti abaali obutiko bagenda mukati nvuma abatali obutiko basigala mubutiko the split into two um, um, um, naye nga kika kyekimu what mm. a, contrad a contradiction means mm. kati fe bwejja mu nkima yaffe the monke clan mm. monke clan bwogibuuza erimu several monkes waliwo nakabugo waliwo bikagokago buli bwe yammandi nekantere with their names amanya ginkima nga amanya eyaffe eva bunjaku ye mirundi mm-hmm. yekisamba yerimubanagawaosozi yekigundu omugundu mm-hmm. yesekyato mm-hmm. kuba tusomoka ku nyanja kati enkima eri endala nzimanyi amanya gazo nga tegeera kati fe enkima eyaffe tiri ebyenda ofosi lukwago yalwana ne kafeero nga balwanira ebyenda omu naafumita munne n'amutta era ffe omugoni bavuga mugema afe twokya enyama abenki babaagala nnyo enyama mhm, mhm, mugema mm. dies mm. and they organize by insulting another mugema then they'll slaughter a cow tubeera n'enti mm. ate era n'abanyankole bebayinda era baba n'enti abenkima bebayinda bebayinda saidi yene yobugandaluyinda eh, tulina luyinda eh, ate muyinda gonna tulina eh? ekika kyente kyajja mu buganda ntuzo 11 ekika kyente kyakajja tuzo 11 manya 1911 obuganda bwaliwo oba mhm. kikere nti ente ya lubombo <laughs> babalinyama I'm explaining that once you want to solve a problem, create a what? A contradiction. A contradiction. Mm. Kakati, katife munchime yafe, e chenda tetulia vienda. But the reformed ones, e chine eche omogo, mm. tebachiria. Kwa hey. chichia eh. bako wanyuma. Okuluwa na ganabalibu. Bako gandia, akabiro, kamukukuru. Neefa akabiro vienda, maikira, enchime yangu. Up to the day. Syria katogo kabyenda. Eh. Yes, this is how contradiction is. Kati Museveni created the contradiction. Tomi mm. toka tiyate sashirao. Nobody without a vaccination a vaccinating this document mm. can enter Turkish. Elaga elaganti bakugema nogwai. Ya ya ukana na banu. Mm. Museveni uses the persuasion muyekera. Eh. Museveni is a highly intelligent man. Museveni does not force people. Wagendo babuz, to Museveni weyagenda mubuyekera. Hmm. Was he capturing people? Yabaitanga buyisi. Yari kufamu ya. Museveni bamuitanga ani. Kufamu kuyasanga gundi. Eh, okecho. Kafuka chwakita. Ne bali kareki. Yesebuliba. Now, Pamu yesebuliba yari kembuzi yari kochi. museveni yakuyitanga buyisi buli omu agamba nalaba akasajja akatono bwekati museveni believes in persuasion museveni does not use force he created a contradiction kati mwe mwebuuza bagambye yabawadde time didi museveni give time mm. ebirala byonna yabiwadde time didi museveni give 12 hours time mm. hayi nga yabagambye nti oba abaana bamaze okudda kusomaday <laughs> ah, ah, hmm. kugamba hmm. abagema okuyingira takisi yekiwaddeko etayimu <laughs> ah, kubanga nabamu bakafunako dozemu eh. ateobazi yeyakoze <laughs> yeyakoze contradiction natekawo museveni yataddewo lokodawuni yebatategese ngaeri mu ludica ate nga abantu bagenda ogissa mu nkola nga bakozesa maanyi gaabwe toyingira nga simpomata temwijja kuyingira mu ofiisi za gavumenti temwijja nabagamba ndi wenaerokutiatithis kampala people you've said schools will not be in kampala markets will not be in kampala because you want to sell the land ochibaire by markets mm. now you say we are bringing 100 buses we are creating flyovers for who if you can sweat men in your country can you build the righteous maternity ward in the world kitegeeza tebagenda kuzaala yes mm. if you, are, you maroon you maroon everybody mm. on an island you maroon them nobody goes there mm. how can you give them a modern ship mm. ate baani aba naagitambulira bali mu kampala obwongo tebalina tebasoma logiki museveni muyeekera yakukulye ayina kyeyalekedde abaminisitu ebyobulamuoba oyagala okutambulaokuyingira enyonyi passing board ngaomaze okulaga olusasuletiketdeba kufa mm, abazungu baka oye nti tukuwadde visa mm. but a visa is not a license to enter the united states you are subject to the same questions mm. kasolemaokunyonyola bana ba immigrationyakunyonyezaako eh, by your return ticket this is what they don't know rwanda nabagamba tegalanga nsalo yaayo rwanda yatuna negamba mm. wea ehygenic country tulibayonjozafe ntono mm. obuveera buvaawa abakyafu bavaawa ti mu uganda bagire mu nyonyo anybody eh, if you want to go to rwanda body rwanda air bakwatirayo ah, enyonyo eh, eh, ezigenderwana tebazikwata bwetukola abaita ku lugudo webainobuzatalina byakitwe buno obwavu bwebwina ebitwe ebyengege eh. mwavu tatwalibayo lwabwavu hmm. mukyamulabawonga bwali ate nga amanyiddwa nnyo kati nga nze ogendewo gye batunda ekigere mulokoni enkumi ezi ngende gye bakitunda emitwalo ebiri atunda mulokoni ew'enkumi esatu hmm. webamuwa emitwalo abiri akuteeramu obutwa abeera ali compromisedtamanyi nakumanya nti epostmorted report kan be done so therefore kati epoint nambaemu persuasion wano ngirabye ginotinze mm. museveni takuba bantu bo museveni muyege kati olowooza omuntu wawansi ono agenda kukola atya eh. n'abalabye edda nga babatandiseko what he didn't know mm. mwe ekibakola obubi is one nti leaders bamwe i blame government for one thing mm. ti fe batugamba mu byobufuzi mwefe government loses government public trust and confidence everything it does is the referendum buli gavumenti webanga nnyo mu covid abantu ne bakyawa gavumenti tebakyagina mu bwesige mm. ne bakuba bannaddiini ebikato abantu ne bagaana okugendayo why people are scared nabagamba nti waliwo omukulu w'essomero yawa abaana be ente ezo ezaafa abaana ne balya ente wiki namba embuzi zino zifa abaana balya embuzi wiki namba embizi zino zifa nibalya embizi wiki namba enkoko zino zifa nibalya enkoko wiki namba mukazi wabwe yafa bayokya essomero kuba buli kifo ewakikolaki akituliisa nti mwene mu bayibuli omwana yagandi omuseke gundi ayogera emirundi emeka so the government and institutions have lost credibility. Inana bagama ndi mwari ndi dagala ya COVID bali kwezi. Ninga baba sibye. Mm -hmm. Baba siba. Mm -hmm. Baba yole ni dagala. Musango te kutamu. Ni bagama mudia abantu. Mubateke. Mwanyo ni sender. Ni baba tuwala. Iwatari. Tumweba ze basa sura 5 billion. Ngaba ntubasa ze uwe. Na agende wa president. Ni mukubali mumalawu. Ate. Mbade njaka na nyubala mwajie. Mm -hmm. omanyira ki njagala akuwulira ah, era yinza okujja nakutte gulo babadde boogera babadde eh. basatu nanyinesi tumwebaze luhindi nomulala naye ebyuma bye babakubuuza oh, tekinologi oyo wamukola otya eh, yabalema bwekyobate nawe tonyonyolabebuuza hmm. how can this man learn these machines that capable of capturing you with video clips. How can he operate? If you if you maybe I'm going to say Baba Buza, Bagamba. Mm. But Museven is a funny man. How can he entrust such a sophisticated machine to a mad man? Professor Abagamba, Museven was looking for a super arrogant man, a flamboyant. You cannot compromise. Many things are. nagenda wamusebe namugamba hmm. why don't you give these machines to kaka nagandi asijabiwa kaka namugamba hmm. biketaba opposition musebeni yabagamba hmm, aba opposition sibebal mmwe balalu kambi mulekere oliko gwensonga jebye byuma biyinza okubeera mu ggwanga nga neso tebiyina nemisalintigi tewali abirina bigula miliyoni za dola kubira mukaaka all of their attempts to bring the talent bibalimu naye mbadde njagala okulaba gundi abuli ebyo bamwogerako ajja mufuna ate kati akuwuliriza akuwuliriza ti eyo president yakoze contradiction that's one if you want to enter taxi what do you do get the vaccinating document kyenti ekiri kimu ti eddagala balina aba teririiyo bagenda kubigula document bagenda zi yes bagenda zikolera ku nasa ekyo kireeta obuzibu amuteringeyo why because bana abaddugavu tubepankako tuyina yero fever card eh, zino zitugenda na passport do you know that people cannot be vaccinated bwoba yagala okufuna yero fever card ogenda mu ddwaliro bali akesis obawa mm. nobawa sente nebakuwa ekikalu me i used to take the injection yamyaka eki in south africa the moment you arrive at the airport mm. the airport can take you plane enyinye eh, eh, kutwala but the moment you arrive at the airport 100 dollars nebakikukuba but an africa bakubuulidde nti gyogenda eriyo obulwadde an african agula kipapula the only thing an African cannot do kugamba nti sakamu season kuba bakajoine bakakebera ayiro kati akangi kaga obekuuka cha kubanga atali sakamu season mm. aba wankala weka no mmai tomanyi wankala <laughs> oluganda olutabudde nidda omusajja owenkala yatya omusajja nekyo nakyo kankiige mm. omusajja yenna mm. eyazaalibwa nga mukomole tumuyita wankala jebali abawa ekisiraani jebali alinnya lyato abavubi bedda n'abamaato bamalanga kubatwala mu kasenge mm. ne bakukebera gwe tolyanga abaganda boogera tibakoze akakala eh, waliwo abangi nnyo akakala twajogeranga edda <laughs> eh, nibakoze akakala badddenkala enkala mm. kitegeeza sambole wosbon sakamusaizit nayeja abawaikise yamene nga si mugisu eh. si musiraamu mm. eh, muganda nga the organ is longer than the skin the for skin tubayita bankala eh, olususuyeyakumuluda <laughs> azaliwa mukomere naye aba nekisirani bomusana <laughs> owenkala talina eryato owenkala theyare many abenkala kyobulabo bana abaana bagamba ngwasibyakakala basibytwakyogeranga nga simanyi kutwakinalimanyiluganda ndi mm. ekyo museveni amaze ekikola ki okisolovinga the taxi drivers mm. masikamuapo and mm. encourage the passengers to get vaccinated atend i support let me tell you i support mass vaccination do you know why I support mass vaccination? Mm. Eh, if, if your husband, Maya Omosaj, not again and Mukazuaya Galamuwa, that's why in societies that give poison, Badiabona, Abasiram, Urusani, Ovori Muga Govoriani, Wemuliram. Why? nobody can put poison morusani mwagenda okulya naye is the safest method of eating the northerners abadolzana buli omu akoza musowaani emu poison the safeguard against poison nali manyi kiri culture abaganda bange okutta bafuna hygiene buli omwana naafuna esowaani ye era ezo paso ziwulira sinisowaniza paso zimanyi mm -hmm. bazitanga embuga balya embuga balya zasokera ku mbuga zabami za bazikubaganyanga ku saawa musanvu embuga balya kakati ate netujja tufuna abakatuliki nga bakuba engoma kakati abakristaayo bakubanga buganda twajirya buganda twajirya buganda twajirya abakatuliki nebaka tulirya edda tulirya edda tulirya edda kyekyabakoza dp kakati abakatuliki saa kumi nabiri bafaza bali abasosoloti abasosoloti bali abisotte bali abisotte kyebapa bagejja kyebapa bagejja eŋoma ezo zirina sawundi not church bells but church drums have their messages hmm. kakati ekyo nkivaako nti museveni created a contradiction he did not give you time what he said was simple the drugs are available mm. kakati if the drugs are available kitegeeza if you want to enter kampala kyobala abazungu bagezi you have traveled abazungu oyinza okuyingira training nga tewakuza tikiti onoobuka akabaati bulakisi jampu akabaati nze nagenda e german mu 1995 mm. i trained in both institutions nasooka kusomera mu international school of journalism mm. berlin mm -hmm. nga lyabaki lyabacapitalist nabacommunist nebampira nasomera mumasomero abiri international school of journalism berlin west ne berlin east eh, eh, eh, <laughs> museveni kamuwane nga atukwata naye ajja kufa obwavu mwali mumpaddeki ekyangu byomusetaus 5 billion gweyazitutte we cannot give him this money if he cannot surrender. Yes, yes, I never secured this man, Okongo Bamuseta was again of me was taking five billion. How much have you lost? How much money, business in Japan and Jijau? Whenever I see them, hey, eh, we shall not do this, eh? <coughs> Mbubagenda gulabali. No, omuntu oyo toli musonyiwa. Kakati nkugambi. Mm. Ebe eh, ya gambi. Siri musonyiwa. he will never be president of this country, this republic. I'll never forgive these people. See, just person you are. Emia, come on, no, but neregam. Now, probably, you mean I go and I chove, I go and I kadaka, I bani. We are building a capacity to ensure that Tariqwata could power. Tajakwata could just sing a kuakala. twafunye sande bajenereeta adduka adduka mbu yalowooza mbwe bawaayo sente mubali bwe babasonyiwa these younger people don't know mm. these europeans bababako dola miliyoni asatu ne bazibba ne bagenda omwana akasajja ne kazibba abacyaina babadde sendema kati baali kulusinza ettiimu endala naye katonda abayambi muzijja mu gavumenti naye buli wemujjo sente wonna mulenzi gwe ne banno bewatudde nabo newereega wesanotijeboyemumani waliompaddeki iwakitinsethouse for 14 years okutta esente zange miliyoni lusanvu ozitutte museveni alese sente andagidde okuba obutabu sente ozibbye okoze otya irudefeat you irhumiliate you lwaki museveni talagira byuma byenkutaddeko museveni yalagira babakwate yabawa tokoneko mulezi kwe kakanako kakanako reduce your arrogance have defeated you galawo programu emuba be bakwasa omutwe kakati nkugamba njamukubamuwanika eh, obugulu nasaba ewaffe nja kumulabako ngaali kabangali mujja kulaba bwanereegamu mbadde njagenda naye asiba buli wamu ewali sente nti mbadde njagenda naawe olowooza basuicide bombers tebazaala bazaale nonyigirira amaka gange gonna nakano kentuyepusi nakano kataba ne kakajiji mukubere nga bagala okunzira bate <laughs> nizo ginde mbadde netigisi ngindi nayi mukube ne galubindi ziwandagale muleke kunerega mu busajja mu kakati nkugamba nti ye museveni yakimaze hmm. what we should do to safeguard we must take these people nti donti waliwo mu myaka gyensanvu abaana abawala bayambalanga ebiteteeyi ebiwanvu munsenyere envaako dungu yali abireese dont think mm. that weare pleasing museven no museven silap nawandika akatabu sente nanziremera yalya sente zange ezakalulu buli lwenkeera ku maca obutabo bujjudde bwange museveni mbwenja kugende sirijja kuwo sirijja kuwo mulenzi gwe kukubya nkwabiza kukubya nenkwabya nkukubya nenkwabya buli lunaku nkuba nenkuteeka ku social media nekuba ejogolinakano ngenda kukateekaku ekiro kebirako kwekali tayo omuntu mba kukuba omuntu ogo bagwasi be mpale baze kujjemu bakube fakitole bazookye bakube egundi baze ejogoli nali kugwe muteyagambe mbweyo omusajja mugende wa baluga hale eh. musajja asajja esinzi why don't you talk to Bahari and we give him money? Akuleji. Nkakube kati akatambi. Nesi jia kakuba kati. Nkatwede kwa social media nyongeremu. Be! Pakala. Pakala wana kakanaku. Weja kukakanya uzozi. Mwenzi kweja kukakanya uzozi. Sesa alawe ya kuwa iba kunyue. Lika kutwede gaku. Lika kutwede gaku. Lika kutwede gaku. Baja kukubaba kutile wanoduke. Kakati amteri ngiyo. Eh, wadotu bulila bawala abajda. Ntimo seven. Mm. για Κοζίκη. Η Κόζο Δίξον. That's one. My fear is we must educate our people. You are not pleasing him seven. Toko ataka yellow card kukatwa alawa. Kukambula na kumbatuli mgeri. Mm, mm. Bagenda bugula. Bagenda kativaku wa ministry. Bagenda kubanga. ku nasa university babulaga baki because you must understand baabatudemandaba balina enamba kyebawandikaambabanagira bajja hmm. gifuna who knows this number oba sente bazikubanebakuba esente bikibuli walabye akubye esente ekikibuli gwebasiba emyaka ekumi mhm. no uganda bwetibwefanayo abaferi bagende kubukuba era batambule but are you are you pleasing Museveni? Are you defeating Museveni? Over to Yamba Gwanga Diafi, COVID Kugenda. This is a message you must teach these people. Si Museveni. Iranza akatabuka Museveni na kawandiki ebiragiro bye. Nenga na uyo mulenzi agambo ajja kunja vuwaza uyo vuwaza. Benkwabiza. Benyama tucha jitunda. Byama liba tucha katunda. Byama tatuja katunda. Bye uli wa Mungu abiza. Bye bali bagala e, gundi. golodimain eri buyikwe mukibira ayagala banankabiro nemwabya business ya organize nikubenjabiriza yonderan mbu bagenda gula bagundi babagule yes oba mubagula mubagule naye ejoogo lirikuwedemu tolifuka ku ggwanga lino kakati we must understand that we are not pleasing museveni okukuma obulamu bwaffe yes mm. we want to oguma example why why why do i support vaccination nze nabagamba but they cannot accept amend the health act anybody who injects a ugandan with the fake drugs life imprisonment no fine eh, fine eno yebataasa nebajjayo eh, mm. beiru mm. kubanga nakugamba dokita diana yakwata omusajja nga atunze eddagala lya 6 billion mm. ejuba mm. erya sirimu omusango muganda we yagunwozesa mulamuzi ejudge presided of a case muganda wolwe gwebakwata eh. yajja na vidiyo namusalira emitwalo nkaaga oba emyezi esatu naye nga yabbye eddagala biliyoni meka ejudiciary kiwanuka abalagiro kiwanuka abalagiro oyo kiwanuka njamukuba obutambi wa museveni nsabye kati ogenda okulaba pulezi naye ngendayo lwa kiwanuka kiwanuka alemeseza omwana nge hamu okumusasula bamubba mu banka abagamba letasi audit kiwanuka bamasimu kiwanuka olaba yadidde omusajja omulamuzi nasala omusanga emasindi namwanukula aye jaji kangende wa museveni mumukubire nga bwenkubye bano obutambi miso kakati nkugamba nti kyentya kyekyo let us have people understand mm. we are not pleasing Museveni mm. obulamu we want because twajjanga twekeka bwekwezi as the president pointed out the, first the option was dispersing we got another option of sanitizing mm. the one i'm using mm. we have now reached the level of vaccinating this is the option africans fear the, the europeans and the americans want to kill us nemivumba vakutiramu if these people want to eliminate us mm. but even without vaccination because we are vulnerable omuntu yenna alya mu hoteri nze mbeera mumikwano gyange nembagamba ŋŋenda mubagaga nebagaa tulya emmere nebagaa nze sirya nazze n'obutwa bwange saagala bagaye nti gwokozeeki government. If these Europeans want to kill us, they can kill us. The drugs come from Europe, your amivumba come from Europe, every name moto kajovuka yaba Japan. Ekitegeza vulnerability okutie dagala. Ti dagala andichia. Kwa bana tugeme chokubi. Mm. We are not told the purpose of vaccination. When we vaccinate, wadde eddagala lirina variations waliwo muganda wange ono bwetunaddamugendamukubira essimu hmm. eyakola konaviiru munauganda akolagana nemagoola hmm. magoola bagenze nebagamba omanyi bobulabanga buwandi bukubya amawulire mbo southsouthern company petitionis museven ove magoola azikada kadagazi magoola yiwa stupid magoola yabahayalinga bazimbe efactory eyo museveni namuwa taxi holiday free items kakati yali abahayalingi bazimbe factory including taxable materials the government gave him free tax nabagamba amasasula biliyoni mukaaga biliyoni kumi biliyoni nya nebakkiriza kati buno obuleebeesi no don't petition Museveni, go to court. Go to a commercial court if you mm. want to hmm. defeat Magola. Kati, umwana ono ankubidde essimu ali san francisco naye njagala ndabe obasa olutubuulya ebya yeyakola kano kentambula nako eh. kati then we have moved to sanitization to vaccination do you know what it means i was looking for an explanation as a mass communicator mm -hmm. in kenya όλο πρίσμε, όλο πάτσο ο βήχος, χαύ, μπορείς που φοβέστης. Εγώ φίλε νο κύριε, παχαίρεμεντ. Αλλά και να κουρτσάνω πάνω μπαλάχη. Τε κοίτα μου μας σας. Κάκατι είναι η Ουγάντα. Γεύου η βαξινέτη που σε ακεί που στις εσύνης. Ουάν. Του είχε ακόμα κοίτα γκέζα. Τι αβάλει η βαξινέτη. Μπάφουνιέ γιο. Αντίσονο μάνι. Mm -hmm. bambadde bulleti puluufu mukitegedde hmm. nkitegedde abagemeddwa lyone problem we have is that these drugs for us who are donated to the drugs have variable, variations teddagala lyabaamerica lyerina 95 percent naye abaganda bagamba nti obusujju bukira obutambala abantu bamanyi kigamba obusujju gwe batekimanyi ekitundu kyebayita busujju ne butambala people weyakwaloling eh. abebusujju baali besibako esujju eh. to cover the private part nga bebutambala babasekerera kakati the busujju people trod the butambala people hmm. for you you are completely naked <laughs> butthe uh, busujju for us we put on obusujju <laughs> we cover the private part obusujju bukira obutambala mwemwava obusujju ne butambala kubulamu bwaffe tetubulekerera awo omukulu ngaate yagala nkubuulira hmm. ti yef government does not have the drugs it will fail let us assume anti olumu abantu bagenda ne batuukayo nga amategala tegaa hmm. i told you mm. kamuswaga invited me to go to coach on christmas day eno yakagwa i was told mm. that they had vaccinated only 20 percent with the bakoch but it, even the 20 percent was in chalulangira kakati when the president says their battle is between those who have been vaccinated and those who are not if everybody is not vaccinated basi zijja kutambula taxi zitambule otegedde kyegambye tokunziriramu nkugambi hmm. nti in an area hmm. where they have no drugs mm-hmm. they can coach by the time i left the coach on christmas i was hosted by the kamuswaga who hmm. is very informed is participating in the vaccinations he told me there was no drugs nenga baali bakabye ekitundu kimu kyalulangira era okiwulira eh, kyalulangira is occupied by westerners mm. bayibanyankole mm. manyi about 40 percent of the people of coach banyankole kyalulangira eh, anti bo bwe bajja these people ne banyankole migrate towards buganda mm. why ti president yagambye yalebye emotoka ku mbaga ezipaakings oba tezavudde kampala izisuwa ekitegeeza bwebanga yiika y'ettaka emu mwankole ekula emiliyoni ataano balina okujja eno omuganda gyatunda yiika yemu emitwalo anamuetaano kyobulaba tumukunde yagula bugerere nga bagulayo yiika emitwalo aga ana ana was interested in bugerere today they come up and say atubba no that was the ruling price of that time hmm. kakati we shall get eh, eh, omanyi technology n'obuyigirize bitambula byebimu yefo today we degenerate netubuuza which area has been vaccinated uyinza okusanga nti western uganda why they trust those who vaccinate the baganda scared lwaki besiga abagemesa anti baabwe eh, mm. abanyankole bakugamba nti maama wo bwakuwa ekibi ekiro olya buli tayinza kutta omwana muyinza omutambuza mu banyina bana ngaakabira ebbeere nyina amudisekiti nga namuyonka trust ah, uh, ah, kakati this is the problem we have they messed up of covid right from day one today the issue is mm. you must get credible people like me to help you nti president yagambye nze ne maama tugenda kukolaki tugende batuwe booster hey, eh, namulidde yes mm. kakati ekyo kituufu emuganda will tell you when you are giving food serving any edible thing to a step daughter a step child what do you do you must bite a piece osooka mwana kumulumirako bw'obanga omwana bw'otazadde hmm. hmm. mu baganda mm. mm bw'oba omuwa emmere ogalakulumako eh. museveni by going there is demonstrate is demonstrating nange ngendayo bakadde bannange kati bali abalabe be ne bagamba hmm. tebamukubya empiso hmm. <laughs> yabadde enkalu this is what museveni doesn't know nti the eh. radio katwe is more believable than ki radio uganda tukuli hey. Eh. tutyo <laughs> because what would make people fear drugs hmm. museveni mm. yatandika unep watkukubawo ensoa 1986 mm. museveni yagoba akalakiro endwadde ettaano zinnamutta oluseru fe tuliyita oluseru abannabuddu bano baluyita omulangira hmm. baluyita why did museveni eliminate why did museveni win acolage internationally went to america nga museveni gwe bayita talking to studentsyes mm. museveni dismissed the wichcraft eh, eh, theory eyali eh, entrached ewaffe even me hiv mm. sirimu yali ewaffe ngaabagamba dogo dogo ate twalirabako waliwo omusajja ewaffe niyakaliisira abaana be bagenda ne babba omusajja e tanzania mm. n'abawa amaliba tanzania yali yeganya okutunda amaliba nyerere nga bagakwesi bakole the biggest sol factory kati nga bagasimuagolingayo baleta scania namba ne bagibba oli nasindika omusajja omwana wajja abanje ne bamutta ewaffe waaliyo embwa enjeru eyogera oluzungu n'olufalansa n'oluswayiri tambalerekanaawe muteringeyo embwa ngeyogeraokubanja era ate yabanja wa musiraamu nebagamba babagambanga lwaki muli enembwa ku lujuliro embwa neegamba zino nsonga zange za haji za munda ewaiti dogo kemu yugutukalizandasi nindaba ewaffe ku kyalo omuvuka yafa ekabuliye nemala ennaku ezi ngebumunja omuliro kabuliye kati omwana nibuja nibugamba jaja waabo ndi taata ajja taata ajja ajja e. alimu omuliro hmm. nga bamulaba the kabuli is in frames hey. Eh. but the children of the deceased see him kati omusajja nagamba mm. ndi omukazi ono alabika ayina omusajja gwaleeta awaka obwana buno gwe buyitaani tiyetaaga waabwe yafa one day as was planning to chase away his daughter in law tyaleeta abasajja ewaka baali bali ekyakyaggulu saawa satu somebody knocked on their door who appeared their dead son sat on the akatebe kaaliwo dadi omufu yes you go to this place, dig out this money, and pay back the back away. Nababa failed to sleep. I witnessed a man who was riding a border border, the Zali Pichipichi, throwing away money on my village. But for us, we never went to Tanzania. We felt it safe. era nze kukyali waffe twasigalako abaana abo ate nze yamponya yali mulamu wange nange yanzija mu magendo nze nebintu katonda byankolera buraha wange yali nairobi mu 75 amin naleza refresh campaign to educate abakadde bayige okusoma amanya gaabwe idi amin nali mu p5 75 nebanonda negate kuba p6 ne 7 kuba bali bagala aba 7 babere baconcentrating era i remembe wetwa tukola p igon primary living exams a question came who sponsored the retrace campaign was it minister of committee development yani eyagunteri edugon kakati omukyalo oyo andaba namutwalyanga ebitabo bye she went Nairobi, married my brother, Ngatitumanyi Ganyo. When she came with my brother to be introduced, na agamba, tata umuwa mwitani, umuita mirundi. Mm. Emi no mwana umugeze nyogwe ninasomesha hako. Mm. Tiba muzara wa naliwa, tiagenda magendo. Na agamba brother wangu. That boy is highly intelligent. He must go back to school. nali nfunye marks bibiri mwaka mu primary bibiri mwasatu sisaga awo ah, waliwo amutawana anti first grade yali ku bibiri mu kumi eh, oba obuzayo sabuz ninjirikawu mm. waliwo omukazi nga bumuyita nantuku yali musomesa waffe nabavumaavuma dda <laughs> kuva mbuto naga nti ekyo kimirundi bakiyise busuubizi naye kyavuma omusomesa nagirekayo mu post office by the time we arrived at busuubizi ebifo byali biweddeyo katonda nampunya obusomesa God saved me from teaching. I would have been languishing in Rakai, a primary teacher. Twaina busuubizi nga tulina neegunda mutamba omukatuliki asomera busuubizi ogundya kakati omukyala oyo n'agamba omukulu wange ti oyo muganda wo ndina emakisi yezirekawuwona ali mu magendo ng'ennusu ya, ta, ya tanzania emu erimu eza uganda munaana nga libonsiika akabalagala muyi muganda wange kyeyakola yalegera mukwano gwange dik kati isdad nabba magendo gange eh. nga the only source of capital ate ye mukulu wange insisted mitokwekudda mm. ku ssomero nali mumagendo iwould be dead or I'd be rich naye bonna bafu ku kyalo kyewaffe twasigala <laughs> tubadde tusigaddeko basatunaye tusigaddeko aba mm. kakati nkugamba ti museveni managed to fight the witchcraft theory. Why are, is it that people are reluctant to accept Museveni now? This is an area we should do. Nti, oaba oh, kuristayo yeje ni bamungema. Tebagenda yo. Mm. Maybe bamungema bamungema ruwalira. Kwa bantu baba take the leaders ba with the move we sigi. Kabaka bamungema ni nabagereka. Ekyo kyali bali kitumala. Kyali bali kitumala. Yes. mm. ask why are, why why have Ugandans lost because when we are doing change I'm a change agent tiabangereza bakugamba queen kamukutte police charles kamukutte mm. the prime minister of bangereza kamukutte to scare the population to, to, to, to scare to be alio no odio gondi bali babazanyirako naye yawona mangu eh, anti bwenzijokera sematimba nekikwabankaabalya nga lwabalya ddala leero nga nzeerulireka neriire ah. kubanga bwetuba tusoma change agent a change agent we use prominent people in the region kati kabaka yagendayo nenaabagere kati bagaana baga owe rubaga tejeri atana gendayo owe gindi nebamugema mm. i don't remember owe owe chibuli bamugema obono bamugema afende muhozi nafa ayo bamugeme nebamugema bana abayaye nebagamba abantu mwekiruma abayaye ekiruma abayaye onyezi nyumba zinyumira nyo ekiruma abayaye ekiruma singa mubeyambisa abo abo abaana nebogere society ewuliriza gifaanana amutelingi eh. yo society ewulira gifaanana those yukolo bayaye ne bobi wine mwamwita omuyaye ipakolete this information yali abaliddewo hmm. yes ate tetumulabangako bwagendaoaction now eh. noleza nandujja noleza naabo abazinanga bakunami ani gwe bagala azine abakunamye abakunamye embaga eno nandujja bwazinira mukolo guli disenti yes bagamba gwabadde gwakitiibwa gwabadde gwakitiibwa nga kuliko abantu abakulu era nze bagamba tewaliwo ekiseera gwotuuka ne mukazi wo nga mugenze ku mukolo wegobako wekka ogenda okulaba nga abasigadde mu kidaala bafumula enfuufu ne mukazi wange bamujje bamunyege mu kiwato ogamba mukazi oti bano betulinabo kati sigula ediyafe Rezasiko. Kakati abo bemuita abayaye. These are the people who can convince bayaye banabo. Egwanga dona tu yabayaye. Kastaba gudewo. Eh. Olaba kusasira na akabina ke. Ali mubuke. Ataka bina akase akaseruga. Nze nali simanyi. Ndikusasira lida yo kuyimba. Bwe bakubanga enkali. Nibamukubaki. This generation kati generation omulanzi ajja mu nsi emutegeera nti golias yabaleza dawudi nmukuba obukaga bwe nmukuba obujozi bwe nmukuba buli wantu wona nmukuba obukodomi bwe nmukuba ejogo lyonna nabulako kyankola ansi tebamutte kati katonda aleeta omulanzi hmm. abantu gwe bakola ki mutwana wakojiji eyo jatalina kalina aina buwoteri bwebagenda okuba tugenda kubutunda asasule beba abantu bebattira ebweru okitegedde nkiwuliddeti the challenge this government has the challenge has is to get people who are credible who are credible who can talk to these people and listen the generation gap who can talk to these people because museveni has a corrupt government what they are going to do is to get fake documents. Nti, omuntu atunda omwenge, ayinza okugoba omuntu atagemeddwa ngazze okugula omwenge. Ah, Naye fu myaka gy'enkaaga, mm. ennyama yonna gye baatundanga nga bagikubako sitampu. Ente nga bagiziika, taata wange yalina bukya kkumi mu kaliisizo. I used okugenda okukwata amagulu nga tukwate ente tuzikwata amagulu batuzisibamu. kibula nsirya kibumba hafu the kibumba nga bingi tubirya tulya bingi tulya kibumba akalulwe kente kawunya omusujja nali mubazi kabuyi kagutu gavana kakati nkugamba ti ente bwe yalwalanga mm. nga bagifumba olerejeko ku nte enfumbe ente bagifumba nga eyakalusu to set it ngeri boiled today there is no doctor owa veterinary ayinza okuga nti ente giziike bamutta siri miliyoni kalusu kalusu kalusu kalusu atambulyamu anda wezalwamiraba babagala okukwata bannaabwe ente zaabwe zitunde ku ddondolo kalusu kalusu kalusu ente za kalusu bazifumbanga kati wat am i telling you hmm. kugamba ti we must inform the people we are not pleasing museveni no when we take our children to school and the, the score highly. Are they pleasing the teachers? What, do I, what have I ever given my teachers? abakazi nebakulya gomesi nagende owomusomesa eyansomesa mu primary twamwitanga musajja mukambwe lukwagwe even yesu eriranga yatusomesanga enseeno sebo enseeno nyabo bwe bulamu bwenseeno bwe bulamu bwaffe atalisomako alibonaabona bona obulamu bwenseeno obwetaaga kweyagala nnyo ebulamu bwenseeno ai asomyeko munsi munajja kweyagala nnyo n'amasanyu g'enseeno galimu eyo na wanji wanji